Amerialo. Mais on comprend tu in giornata panteria. Eh, era buona. Mm -mm, manca pena. Era cruda e... Eh? E ci opeva, assai peva. Allo Ameria. Allo. Pa chi piangiti? Eh, eh, piango, piango, piango, perché? Perché io, io ho 80 anni, taglio una luna di 30 anni una donna magnifica, cupetti magnifici, da un culo che mette capito, e, e, e faccio esorciate che oh, e, e, e, e mi, mi faccio l'amore in tutti i pezzi a casa. Ma, eh, perché piangete allora? se Siete fortunato! E perché non mi ricordo più di te a casa, infine. Allo, Cristovano Colombo, come andate? È giusto comparto un paese nuovo, sono tutti consanguini i fratelli con le sorelle, i cugini con le cugine, e violo con le mamme. Ah, e come si chiama questo paese? La chiamato Zicau. Allora Maria. Yeah, allora, allora, vengo di, di, di, di vedere in Uzici in un corso mattino due persone che mettevano il pomo da cibo nei parchi cittadini sono stati ciappati da polizia e dopo hanno avuto appena giustizia. Oh, una vergogna! E eh, Allora, quanto, quanto anni? Due anni? Eh no, devi fare un stazio. Mi rendete conto? Oh, un stazio. Adesso scombugliati, tinti, sei in uno stato fascisto. Oh, da qui a poco sarà appena i morti. Oh, forza l'amore a pace. Ameriano. Buongiorno, sono una giornalista. Buongiorno, madamicella. No, oggi è mamma. Ah, qual è il tinto? innamorata di Gillo. Ah, mi dia maritato già Simeone. Ti tengo garo, Gillo, ti tengo. Mm, allora, qualche conto stasera Baggio tagliarci con la scema. Accende Uvo, accende Uvo, da babala, i diavoli e i dei. Accende accende un po' da cresce abbiamo il vostro ti accende